Hi guys. Today we have a special guest coming and they are here. <laughs> special guest. Yeah. hey. How are you? Good, <laughs> good. Put it in your room. Oh yeah, yeah. <laughs> Hi, hello. Thank you, thank you. Yes. Hi, Amma. Hi. Amma is our special guest. <laughs> Oho, maraming tubig eh. Marami kami rito eh. Hey, Amma. Hmm. Kumusta po kayo? Say hello. <laughs> oh, hindi masyado mainit. Hmm, pasok po kayo. Only Uncle Boy. Uncle Boy, there. <laughs> Ay, ah, hindi pa ready yung kwarto ninyo. Ha? Ayusin pa ni Kenji. He's ready to rest. <laughs> Oh, he's gonna inspect. <laughs> oh, you be my cameraman. Hey, I got malunggay from Coachella and calamansi. Calamansi right here. And then calamansi branch, so I'm gonna propagate it. I'm on. He's out there. He's out there. Oh! Oh! I'm on! Oh! my room. Yeah. like your room? <laughs> It's uh, messy. <laughs> I'm still cleaning. <laughs> It'll be done later. It's okay, we will. Uh, this is a closet. Huh? Closet. Closet? Yeah, this is my Where closet. Where is the opening? Oh, right here. Oh. Oh, shelves, yeah. Yeah. yeah. Make sure you hang this up. Oh yeah, yeah. I'll make a room first. Yeah. Ito si Ama, naglilibot sa aking backyard. Hoy, <laughs> bless you. Ayan o. Oh. Talagang nabahin. Bahin ko <laughs> aking... mga, mga aapat na bahin. <laughs> okay lang po. Siyempre, naninibago kayo. Ayo po yan. Paubos na nga eh. eh. Tinanggal ko na yung mga kinain na ng mga ibon. Ah, kinakain Opo, ay naku, araw-araw sagana sila sa grapes. Hmm. Kaya... Yun yung paggawa ng ulihan ng ibon eh. Ano po? Ay, yung birdhouse. Hindi ko ma... Ano po? Ayan. Ay nako, opo. Kaya nga parang ano na eh, tinitake over na ang bakod. Hmm. Paano lapad? Ito po, ang ginagawa namin sa malunggay. Maganda na. Natanggal na at ipi-freezer ni Mister para anytime na pwede magluto ng tinola o anong ano, ano, ano, ano, <laughs> ano, ano, <laughs> pwede na ilagay automatically. Ayan, o. Oh. Dami niyan. Ang bango-bango pa. Uh... Hindi. Pero ngayon, pag gusto namin ng noon, tatawag lang. And then, aano yun nila kami. Ipipipipip. It's just, it's just, Nakahabol! Yung bandang yung L! Ganda ko lang! Sila Louie! <laughs> Eto na, ano ko, yung tatlong kilo, yung nahabok niya yun. Yaabang ako eh, hindi ko lang ito. Ayun, go for na Pinoy. Walang talo. Ngayon, yung golfer na Pinoy, dahil pangalawa sa last na maglalaro, nilabang ako kasi tinatawag nila every country. Aba, eh, pagdating sa mga sa Philippines na yun, hindi na pinakita. Every category, every apparatus this week, of course as well, the Ito, Mao. Oh. Good morning. Oh, tingin kayo sa camera, Ma. Ma. Good morning po. Oo. Oh. <laughs> Nakatulog ba kayo, Ma? Ay, <laughs> okay lang ba yung ano nyo sa kwarto? Mainit ng konti. Medyo pinawisan ako ng konti ng mga alaw alas dos. Okay lang yon. Oo. Ayaw nyo ng ventilador. Eh, pinandar ko yung ano, yung maliit na electric? Yung maliit na, kwan, oh. nasa, nasa sa second. Oho. Mm. Eh, ayos, magdamag yung gano. Mm, may yun ang pinaka-aircon ni Kenji eh. <laughs> Pero linalagyan niya ng tubig para ano, mag maganda yung ano, temperature ng labas ng hangin. Ito, almost mo kasi ang ah, Tinutubigan ba yun? Oo, sabi ni Kenji. Eh, hindi ko na, hindi ko man alam. Eh, okay lang po yun. Basta napraskuhan kayo. Naku po! Ang caregiver natutulog. Someone is fired. <laughs> Putnik na si Ama. Oh. Say good morning po. Morning! Ito, <laughs> sana lakad natin, Nama? ha? Oh. Sana lakad natin? Sasam. Sasam, okay. At kami daw mamimili ng ano, ng kanyang orangey. Hmm. See? Todong forma siya, nakapolo. Uh, maganda yung hingalin mo. ya Huwag mo lang i-fold. Sa likod na lang yan. kamay. <laughs> Dudumihan pa yung kamay, yan. Oh. Kailangan yung maghugas. <laughs> Dito na po kami sa Sam's Club. Ito ay parang Costco. And uh, ah, mamimili lang ng ilang pang merienda ni Ama. At pang-ulam na rin. Oh, Halloween time. Ito pala all the costumes. 20 bucks. 40 bucks. Ooh.

the garage? Yeah. Yeah, we have that in the garage. So I don't know if you want the other one. Are you good with that one? Yeah. Uh, gonna look around. Okay. 摇要，哈哈哈哈哈。 So, we made it down here. Look at that. It was high tide earlier this morning, maybe around 7 or 8 and up to 10. It's still wet. nice seeing you. Where are you guys going to? We're gonna drop him off. We meet up uh, in Hemet with uh, Uncle Boy. kami wala ang pandemic. Ay, basta ano, kung kailan yung gusto. Ito ay eh, magpapaalam na sa vlog. Sabihin nyo, bye-bye! Bye! See you again! Yeah. Ay, meron siyang intro, may outro. Mm Oh, till we meet again, ama. yeah. Ngiti lang siya eh. um, say something, ama. Ito. turnover na namin kinate Baloo kay Kuya Boy. Oh. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you for the vacation.